नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी फ्री फायर में अपनी मोबाइल की स्क्रीन को फुल डिस्प्ले में करना है यदि आपका मोबाइल फुल डिस्प्ले का है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी एंड गाइज आप अपने फ्री फ्री फायर एप्लीकेशन में अपने डिस्प्ले को फुल स्क्रीन में खेल पाओगे तो दोस्तों कैसे क्या कुछ होगा आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है थोड़ा सा भी देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा आधा भी देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना और दोस्तों ये सेटिंग आपको हर एक मोबाइल में मिलती है अभी मैं आपको सारे मोबाइल का सेटिंग बता रहा हूँ लेकिन अभी मेरा मोबाइल रियलमी का है तो इसलिए मैं अभी सिर्फ रियलमी का बता रहा हूँ और रेडमी का भी सेम रहता है तो क्या कुछ करना है क्या सेटिंग है आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा तो वाइस मेरा नाम जन्म मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं Jharkhand tech YouTube channel so guys अगर चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और दोस्तों वीडियो को लास्ट देखिए मैं आपको हर बार बता रहा हूँ तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के अंदर लेकर चल रहा हूँ वहीं पर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कौन सा सेटिंग एनेबल करना है कि आप अपना मोबाइल का स्क्रीन जो है फुल डिस्प्ले में कर पाओ फ्री फायर एप्लीकेशन में तो अभी हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के अंदर हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा स्क्रीन का साइज अभी छोटा है अभी हम इसे फुल डिस्प्ले में करने वाले हैं फुल डिस्प्ले में तो कैसे होगा वो आपको पता चलेगा आगे तो अभी फ़िलहाल हम इसको कट कर देते हैं ठीक है तो फ्री फायर को हमने कट और हम चलेंगे अपने मोबाइल के सेटिंग की ओर तो मोबाइल के सेटिंग को आपको खोज लेना है आपका जहाँ पर भी सेटिंग है तो इसे हम सिंपल से खोल लेते हैं एंड खोलने के बाद हाँ, ये हमारा सेटिंग ओपन हुआ एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है फुल डिस्प्ले सेटिंग तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये मिलेगा नहीं अगर नहीं मिलता है तो आपके यहाँ पर सर्च बार में आपको सिंपल से यहाँ पर सर्च करना है फुल डिस्प्ले ठीक है ध्यान से देखिएगा मैं क्या यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ फुल डिस्प्ले तो यहाँ पर ये मैंने सर्च किया और सेकेंड में दोस्तों ये आया है फुल स्क्रीन डिस्प्ले ठीक है ना तो इसको हमने सिंपल से क्लिक किया अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए ए टू जेड ये हमारे स्किल से रिलेटेड है तो अभी हमको क्या करना है मान लीजिए मुझे फ्री फायर करना है ना तो फ्री फायर को सिंपल से हम क्लिक करेंगे तो फ्री फायर को हमने सिंपल से क्लिक किया और अभी यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये जो आधा है अभी इसे पूरा कैसे करेंगे इसमें भी आधा है दोस्तों इसको आपको इनेबल करना है सिंपल से तो यहाँ पर हमने इसे इनेबल किया अब ये जो है हमारा पूरा स्क्रीन ऑन हो गया है ठीक है अब हम इसे सब चीज़ उड़ा देते हैं यानी कट कर देते हैं और फिर से फ्री फायर एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं कि हमारा स्क्रीन फुल डिस्प्ले में हुआ है कि नहीं तो ये मैंने फ्री फायर अभी ओपन किया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यदि हमारा स्क्रीन फुल हो गया होगा तो।, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारा स्क्रीन फुल हो चुका है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत बहुत बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाना तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं तो यहाँ पर आप दोबारा भी देख लीजिए फुल स्क्रीन है फुल स्क्रीन में आप खेल पाओगे तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़